aprendre a conviure a prop del barranc Posa'm en un altre d'aquestes que a mi m'agraden tant Els veig desfilar però mai he sabut on van Sé que les medalles que porten són per trair el del costat Dues gotes a la cantimplora i just de tabac Amb els quatre intermitents posats em piraré aviat però avui en dia sembla que els tinc tots enfadats Acumulant bessura de temps passats, barcos enfonsats, auxili celebrant un en un antro a prop de Piccadilly Pressiona el pit si em subministra low quality Resant com un shaolin perquè tot això s'acabi Però tinc un deute amb el diable de dígits estratosfèrics i n'hi ha per rato El xòfer no fluixa, va confusat de fato Jo sense casco no crec que et surti barato La creu que carrego l'espatlla fa que les nits siguin llargues Estic tocant el cel entre les urpes de l'àguila Llavors no és tan bonic com sembla Tinc feta les maletes, veig a venir que l'adaptació aquí serà molt lenta I si no ho aconseguís, obre'm la porta del paradís No mal mereixo encara però foc dèmit Estic ja cansat d'esperar-me Vindrà la pasma a buscar-me però gràcies a Déu tot s'arregla en plata Perdent les facultats sobre la marxa Mossegada de Black va ser d'antídots per les males ratxes Medalles que portes són per trair del costat Medalles que portes són per trair del costat Medalles que portes són per trair del costat Medalles que portes són per trair del costat